သနာတော်နှစ်2558ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်တတော်လာပြီချုံ9ရက်2013ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်မွန်ပြည်နယ်မော်ရမြိုင်မြို့မြင်းဒီကုန်းရက်ွက်ပရိယတိဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီး၌ဆင်းရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့် ရိယတိဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးဖွင့်ပွဲနေ့ဇက်ချပွဲအကျိုးစုပေါင်းဓမ္မောစဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်အပိုင်း24တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏ မဟာကရုဏာဂုံကိုအာယုံပြုကတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စု ပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တ ယောနာထောဝိနိယအများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည် ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်အသင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲ အပေမေယံရစ်တွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသောကာလလေးအသင်ချေသိမ့်တွေကပါ ရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏိဥစ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွဉ္ဉ္ကြီးဟု ကြတိထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြုတ်ကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချိန်မျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီ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 ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းချက်အပိုင်း24 ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဖြစ်သူရောက်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးကာယကံဝစီကံမနောကံလှုပ်ရှားသမျှဟာလောကသားတို့ရဲ့အတွက်သာလင်ဖြစ်တယ်တနေ့နှစ်ချိန်စัจ java လအနန္တမှာရှိတဲ့တတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံး အထူးသဖြင့်ဖျားပွင့်ရာဖြစ်တဲ့ဤစัจ java လားမြတ်စွာဘုရားဟာကြည့်ရှုတော်မူတယ်နာနဲ့မိုးတောင်းရမှာတစ်ချိန်တပညုတဉာဏ်ကွန်ရကြီးကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ညနေခင်းမှာတစ်ချိန်တပညုတဉာဏ်ကွန်ရကြီးကိုဖြန့်ကျက်ကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ နာနဲ့ခင်းကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိသတင်း300ကဏ္ဍကုရိမှစပြီးတဖြည်းဖြည်းဉာဏ်ကွန်ရက်ကိုဖြန့်ကျက်ပြီးစัจ java လာဆုံးသည့်ထီအောင်ကြည့်ညနေခင်းကြည့်ပြီဆိုရင်စัจ java လာအဆုံးကနေပြီးတော့မိမိသတင်း300ကဏ္ဍကုရိတိုက်ထီအောင်ကြည့်တယ်လို့ဓမ္မဝရအထကထာ ပုရိကတဒိဋ္ဌမထေဝတ္ထုမှာအထက်ကရာမှာဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုနှမျိုးခွဲခြားပြီးကြည်တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုတော့ဖော်ပြထားတာမရှိဘူး။သို့တော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နနခဲမှာကြည့်တယ်ဆိုတာမိမိနဲ့အနိကဆုံးပုံကိုယ်တွေကစကြည့်တဲ့သဘော။ ညနေကြည့်ပြီဆိုတော့လူတော်ဝါတွေမဟုတ်ဘူးနတ်တွေပြမာတွေလည်းပါနေသည့်အတွက်ကြောင့်ညဥယံမှာလာရောက်ကြမဲ့နတ်တွေပြမာတွေကလည်းရှိသည့်ညတကောင်ယံမှာလာရောက်ကြမဲ့နတ်တွေပြမာတွေအတွက်ကလည်းရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စัจ java လာအစုံကနေပြီးတော့ကန္နဂုရိတိုက်ထီအောင်အဆုံးကနေအစကိုကြည့်တယ်လို့ ဒီလိုတွေးယူရရင်တော့ reasonable ဖြစ်မဲ့ထင်တယ်ယုတ်တိရှိတယ်ပေါ့နော် logical ဖြစ်တယ်လို့ပြောဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းကတော့ရှိမှာပဲမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိရမယခအကြောင်းတရားကိုဖော်ပြမှုမပြုဘဲနဲ့ရေးသွားတာတွေတော့ရှိအဲ့ဒီခါမှာ research လို့ခေါ်တဲ့မိမိတို့ရဲ့ သုတေသနလုပ်ငန်းအတိုင်းအတာတစ်ခုရဆောင်ရွက်ကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကို တင်ပြခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုတင်ပြတဲ့အမြင်ဟာလည်းပဲကြောင်းကျိုးစီလျော်မှုရှိရမယ်ကြောင်းကျိုးစီလျော်မှု မရှိတဲ့အမြင်ဆိုလဲအများလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြလောကသားတွေရဲ့အကျိုးအတွက်ကျိုးပန်းအထုတ်ရင်းနဲ့ တတ်တော်ဟာ49နှစ်အရွယ်ထိရောက်လာပြီ49နှစ်15ဝါမြောက်ဝါဆိုတဲ့အခါမှာတော့ကိုရမြရဲ့ဇာတိဒေတာဖြစ်တဲ့တက္ကတိုင်ကပိလဝုမြို့နေကြောရရင်ကျောင်းမှာဝါဆိုတယ် တသက်တာကလပ်ပတ်လုံးနိကျောရာယုံကျောင်းမှာဒါပထမဆုံးဝါဆိုခြင်းပဲဝါဘကာလတွေမှာတော့ရောက်နိုင်ပွဲရှိတော့လေဝါရင်းကာလသုံးလပတ်လုံးဒီနိကျောရာယုံကျောင်းမှာဝါဆိုတယ်ဆိုတာတော့ပထမဆုံးဝါနဲ့နောက်ဆုံးဝါပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီတစ်ကြိမ်ပဲဝါဆို ဘာဖြစ်လို့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေထဲမှာဝါမဆိုသလဲလို့ဒါလည်းအကြောင်းရှာပြီးတော့ကြည့်ဖို့ရတာပေါ့တာဝတိမြို့မှာဗုဒ္ဓကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးများများလှုပ်ရှားရှိဖို့မရဘူးဒုတိယမြောက်ရာဇဂိုမှာဝါဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာခမည်းတော်မင်းတရားကြီးရဲ့ပင့်လျောက်ချက်အရာတပေါင်းလာပြီးကျော်တရနေ့လောက်ကຫນွေဥရာသီလေးမှာ တိုင်းတော်ပြည်တော်ကိုပြန်လည်ကြွချီတယ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘင်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့ကာလုဒ္ဒရီကဂါထာပေါင်း60နဲ့လမ်းပန်းခရီးချီးမွမ်းပြီးမြတ်စွာဘုရားတိုင်းတော်ပြည်တော်နေပြီးတော့ပြန်ကြွဖို့ဆိုပြီးတော့ပင်လျောက်တဲ့ကာလုဒ္ဒရီရဲ့ဂါထာ60ပြုတ်ဆိုတာမြန်မာစာပေမှာတောင်းရှိတယ်။အမှန်တမ်းထင်ရှားတယ် ရာသီဥတုကိုဖွက်နှဲ့ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တိုင်းတော်ပြည်တော်ပြန်ပြီးတော့ပထမဆုံးချိန်ဖြင့်ကြွအောင်ပင်းလျောက်တာအဲ့ဒါလိုကြွသွားတဲ့အချိန်တုန်းကတာဂိဝင်မင်းနေမြတ်စွာဘုရားနေထိုင်မှုအတွက်ဒါပထမဦးဆုံးဘုရားဖြစ်နေပြန်လျောက်ရှိလာခြင်းပေါ့နော်တိုင်းပြည်ကထွက်သွားတာဒုက္ခရစရိယာ6နှစ် ဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာနှစ်နှစ်ဆိုတော့ရှစ်နှစ်ထဲရောက်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာပထမဆုံးကြွလာတဲ့အချိန်တုန်းကမိကျောရတာကိဝေမင်းပိုင်တဲ့ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုမှာကျောင်းဆောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတွေသတင်းသုံးဖို့စီမံထားကြတော့ကပိလဝမြို့မှာတော့ဏိကျောရယုံကျောင်းဟာတခုတည်းသောကျောင်းဖြစ်ဖွယ်ရရှိပြီပေါ့အဲ့ဒီတော့ကတစ်ချိန်ကြွပြီးတော့ ခမည်းတော်ကြီးတို့မိရွေတော်ကောင်းတွေတို့ကျွတ်တရားရအောင်ဟောပြောရာဟုလာကို အမွေပေးတဲ့အနေနဲ့ကိုရင်ဝတ်ပေးတယ်ညီတော်နန္ဒမင်းသားကိုရန်ခံပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားငါးဝမြောက်တဲ့အချိန်မှာငါးဝမရခင်အချိန်ပေါ့လေးဝမြောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ မကြီးတော်ကြီးမကြမ်းမမာဖြစ်လို့ကပိလဝမြို့ကိုတစ်ခါကြွသေးတယ်မကြမ်းမမာဖြစ်တဲ့ခမည်းတော်ကြီးကိုတရားဓမ္မဟောတော့ခမည်းတော်ကြီးဟာနတ်တော်ပေါ်မှာပဲရသော်ဗျာတရားနာရင်းနဲ့လူ့အကြောင်းနဲ့ပဲယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုခမည်းတော်ကြီးယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာရသော်ဗျာဟာ ခိတခဏဆက်လက်တုံးသတင်းသုံးပြီးတော့ဝေသာလီပြည်ဘက်ကိုကြွားသွားတယ်အဲ့ဒီကြွားသွားတဲ့အချိန်မှာနန်းတော်ပေါ်မှာသုတ္တရဏမင်းကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးမိတွေတော်ဂေါရမီဟာတူးတဲ့စံနေရတာမပြောပိုက်ဘူးသူနဲ့အဖော် ဖြစ်တဲ့တန်ခွေမင်းသားမင်းသမီး900ဟာလည်းပဲ သူတို့ရဲ့ကျင်ရမင်းသားတွေကသာသနာပေါင်းဝင်သွားကြသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့လည်းနန်းတော်ပေါ်မှာမပြောကြတော့အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားရောက်နေတော့မိရတော်ဂေါရမေဟာသုံးကြိမ်တိတိအမျိုးသမီးတွေကိုဘိက္ခုနီဝတ်ဖို့ခွင့်ပြုဖို့ခွင့်ခွင့်တောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားခွင့်မပေးဘူးခွင့်မပေးဘဲနဲ့ဝေသာလီပဲကြွသွားတဲ့အခါမိရတော်ကြီးဥဆောင်ပြီးတာရွေမင်းသမီး900 ဆမင်းတွေရိတ်ဖြတ်ပြီးကိုယ်တိုင်ဖန်ရည်စွန်းတဲ့အဝတ်တွေဝတ်ပြီးဖះနောက်လိုက်သွားကြတာဒီလိုဇာလန်းနေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုလိုက်သွားပြီးနောက်ဆုံးတော့ဘေကုဏီဝတ်ခွင့်ရသွားတယ်ဆိုပါစို့ဖះငါးဝါရမှာဘေကုဏီခွင့်ပြုလိုက်တယ်ရှန္ဒနာအလျှောက်ကောင်းလို့ဘေကုဏီသာသနာပေါ်ထွန်းလာခဲ့တယ် ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းဘိက္ခုနီသာသနာမှာဘိက္ခုနီတွေကရှင်အနန္ဒာယုတ်တုကိုကိုးကွယ်တယ်လို့တမိုင်းထဲမှာဆိုတယ်ရှင်အနန္ဒာကိုကျေးဇူးရှင်ဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ကြတယ်တော်တော်များများဘိက္ခုနီသာသနာကိုဆန့်ကျင်ကြတဲ့သဘောရှိဘူးအိန္ဒိယမှာရှင်နန္ဒာကဥဆောင်ပြီးတော့လျှောက်ထားလို့ဘိက္ခုနီသာသနာ ပေါ်လာတယ်အဲဒါကြောင့်ရှင်နန္ဒာယုတ်တုကို ဘေကုဏီမတွေဟာကိုးကွယ်ကြရှန္ဒနာကို ပို့ပြီးတော့ချီညိုကြတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားယံပယံခါဝါဘကာလများမှာကပိလုမြို့နေကြတာအကြောင်းကြွရောက်ပြီးတော့တရင်သုံးတယ်လောကသားတို့အတွက်အကျိုးစီးပွားဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုရင်ရောက်သွားတယ် အခု15ဝမြောက်ကြတော့ဝါရင်းကာလသတင်းသုံးဖို့ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကပိလဝုမြို့မှာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်စိုးနေတာဘယ်သူတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟာနာမလို့ခေါ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နောင်တော်ဝမ်းခွဲတော်တဲ့တာကိဝင်မင်းပဲသို့တော်တာကိဝင်မင်းနေဟာခဏရာဇာလို့ခေါ်တယ် စုပေါင်းပြီးတော့အုပ်ချုပ်တာကဏရာစာတာကဝင်လူမျိုးတွေကအလှဲ့ချမင်းပြုတ်ပြီးတော့အုပ်ဆိုးကြတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ကြတယ်ခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့ president ပေါ့ဥက္ကဋ္ဌပေါ့ဒီလိုပုံစံနဲ့ပါလီမန်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ပါလီမန်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ဒါကိုထိုခေတ်ကအုပ်ချုပ်ပုံဤစနစ်ဘောဓုတအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် ရာဇဂိုတို့တာဝတိတို့ဆိုတာကြတော့ monarchical system လို့ခေါ်တယ် monarch monarch ဆိုတာဧကရာဇ်ဘုရင်တွေအုပ်စိုးတာဧကရာဇ်ဘုရင်တွေအုပ်စိုးတယ်ဧကရာဇ်ဘုရင်တွေအုပ်စိုးတဲ့အခါကျတော့မင်းကျင့်တရား10ပါးဆိုတာရသော်ဗျာဟောမင်းကျင့်တရား10ပါးနဲ့အညီအခုတက်ကတိုင်းကတာကဝေနေလို့ မန္လာတိုင်းကမန္လာမင်းသားတွေဝိစီတိုင်းကလက်ဆွေတွေသူတို့ကတော့မောနတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုအင်္ဂလိပ်လို oligarchy system လို့ခေါ်တယ် oligarchy ဆိုတာလူမျိုးတစ်မျိုးပါတီတစ်ခုကတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်ပေါ့ခုခေတ်တော့ပါတီတပါတီကနေအုပ်ချုပ်တယ်လို့သူတို့ပြောသူတို့ခေတ်မှာတော့ လူမျိုးစုတစ်ခုကနေတိုင်းပြည်ကိုချုပ်တာအဲ့ဒါကြတော့အပရိဟာနိယတရား9ပါးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ဖို့လမ်းညွှန်ထားတာအဲ့တော့ဘုရားလက်ထက်ကဧကရိပင်အုပ်တေအုပ်ဆိုးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်ထင်ရှားတာကတော့ဘယ်သူတွေတုံးလို့ဆိုရင်ကောသလတိုင်းကအတေနေရီကောသလမင်းကြီးမကရတိုင်းကဗိမိတာရ အဝန္တိတိုင်းကသန္ဓပစ္စောတကောတံမီကဥတေနာလို့ဆိုတာဣကရိပယင်းနေလို့ပြောရမှာပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေ့ခေတ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရကထိုခေတ်ကပို့ပြီးနေကျဲတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ရှေးခေတ်တုန်းကလည်းမကျဲဘူးအတောကမင်းကြီးတောင်အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းနဲ့အုပ်စိုးနိုင်တာတောင်ပိုင်းမရောက်ဘူး မြတ်စွာဘုရားလည်းဘုရားဖြစ်သူရောက်ပြီးတဲ့အခါနိစ္စဗဒေတာလို့ဆိုရဲမြောက်ပိုင်းအတိုင်းဝိုင်းလေးမှာပဲလှည့်ပြီးတော့သွားနေတာသွားပြီးအဲ့ဒီအတွင်လေးမှာပဲတရားဓမ္မဟောတာနိစ္စဗဒေတာရဲ့အပြင်ကိုသိရောက်ဖို့မပေါ်ဘူးသို့တော်မြမသမိုင်းနေမှာတော့ဟိုရောက်လာတာတော့ရှိတယ်ရောက်လာတာတွေရှိတယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆန်တော်ရှင်တွေကြီးပဲအကုန်လုံး ရသော်ဘုရားဆန်တော်နဲ့ကိုးကွယ်လာတဲ့ဟာတွေမို့ရွှေရကုံကစပြီးတော့မြမပြည်အောက်ပိုင်းမှာရွှေဆန်တော်ရှင်ဆိုပြီးဒီမှာတော့ဘုရားသမိုင်းနေတော့ရှိတာပေါ့နော်မရောက်ဘူးလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့လေပိဋကတ်ထဲမှာမှတ်တမ်းမရှိဘူးလို့ပြောတာရောက်ချင်လဲရောက်မှာပေါ့ဘုရားပဲရောက်လာလို့လွယ်လေးပဲသို့တော့စာပေကျမ်းကမှတ်တမ်းအရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ဟောတဲ့တရားတွေဟာအကုန်လုံးအိန္ဒိယနဲ့မဇ္ဈိမဒေသအတိုင်းဝိုင်းလေးမှာလှက်လှက်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားတွေကြီးပဲအကုန်လုံးပိဋကတ်၃ပုံကိုဖတ်ကြည့်အဲ့ဒါလို့ဟောပြောသွားတာအဲ့ဒီမှာကပိလုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာလောကသားတို့အတွက်အင်တန်မှအကျိုးဖြစ်ထွန်းစရာ ခြေနေကောင်းတစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့ဟောကြားပေးတာဒီကနေ့ခေတ်ထိမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတွေဟာလွဲမှားတာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီတရားတွေတိုင်လိုက်တာချက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝခရီးဟာစိတ်ချရတဲ့ဘဝခရီးပဲဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှမေးเสียမလိုဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်သွားခါတော်ဟောသည်များအမှန်ကိုဟောတာ မှားမှားယွင်းယွင်းဟောရင်ဒုက္ခရောက်တယ်မှားမှားယွင်းယွင်းဟောထားတဲ့တရားကိုသွားပြီးလက်တွေ့အကောင့်ထဲဖော်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတွေနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ရမှာပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားလို့ရင်လို့တဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဟိုနေယာနိကတကယ်လိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တကယ်အကျိုးဖြစ်တယ်လို့သူပြောတာနေယာနိကဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထုတ်ဆောင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ် တခါတခါလူတွေကဥပဒေကိုကြည့်ပြီးဥပဒေကကောင်းတယ်အလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတာတွေရှိတယ်လေစီမင်းဥပဒေဘလောက်ကောင်းကောင်းအလုံးမဖြစ်တာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကောင်းသလောက်အလုံးဖြစ်တယ်လိုက်တာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကပိလဝတ်မှာအဓိကထားပြီးဟောတာဘာတော့ဆိုရင်သောတပတ္တိယင်က၄မျိုးဆိုတာ ဒီကနေ့ခေတ်ထိအောင်လောကသားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်မြတ်စွာဘုရားကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သောတပတိယင်္ဂဆိုတဲ့စကားလုံးကအတိပ္ပယ်နှမျိုးယူလို့ရတယ်သောတပန်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရား၄မျိုးကိုလည်းသောတပတိယင်္ဂလို့သုံးတယ်သောတပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရည်ချင်း၄မျိုးကိုလည်းသောတပတိယင်္ဂလို့သုံးတယ်ပေါ့နော်တချို့နေရာမှာတော့ သောတာပန္နအင်္ဂသောတာပန်ရဲ့အင်္ဂါလို့ဒီလိုလဲသုံးတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့သောတာပတ္တိယင်္ဂဆိုတဲ့သောတာပတ္တိယအင်္ဂသောတာပန်ဖြစ်ဖို့အတွက်အင်္ဂါရ၄မျိုးသို့မဟုတ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးချင်း၄မျိုးအဲ့ဒီအရေးချင်းတွေကိုကပိလဝတ်မှာအထူးတလီဟောကြားထားတာဖြစ်လို့ဒါတွေကိုလေ့လာမှတ်သားပြီးတော့ ဒီတိုင်းလိုက်နာပွားများမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟာလောကသားတို့အတွက်ကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုဒီကနေ့ထိအောင်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်။နော်။အမြဲတမ်းကောင်းတဲ့ဆေးဝါးတွေဖော်ဆက်ပြီးတော့ပေးပေမဲ့ဆေးနီးတွေထားခဲ့ပေမဲ့ဆေးတောက်တဲ့လူမှသာအကျိုးဖြစ်ထုံးမှာပေါ့ဆေးမတောက်တဲ့လူပဲအကျိုးဖြစ်မလဲ။ အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သာအကျိုးဖြစ်တယ်မလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တော့အကျိုးမဖြစ်ဘူးအကျိုးဖြစ်မယ်ဆိုလည်းအတိပ္ပယ်မရှိဘူးပေါ့ဒီလိုဆိုအဲ့တော့ကပိလဝမှာအထူးတလီဟောကြားထားတဲ့သောတပန်ဖြစ်ကြောင်းသောတပတိယင်ကတရား၄မျိုးသောတပန်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာအဲ့ဒီအကြောင်း၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ် အကြောင်း၄မျိုးဆိုတဲ့နေရာမှာအပြင်အကြောင်း2မျိုးနဲ့အတွင်းအကြောင်း2မျိုး အတွင်းပြင်ဆိုတာဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ပေါင်းစပ်ရတယ်အတွင်းကြီးလုံးလို့မရဘူးအပြင်ကြီးလုံးလို့မရဘူးအတွင်းနဲ့အပြင်နှစ်ခုပေါင်းစပ်မှ အကျိုးတစ်ခုရလဒ်ကိုရတယ်လူတွေနေ့စဉ်အသက်ရှင်နေတာကြည့်လေအတွင်းအနေနဲ့ကလူကကျမ်းမာဖို့လိုတယ် အပြင်ဘက်ကစားတဲ့အစားအစာတွေကအာပြည့်မဲ့အစားအစာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟောအတွင်းကကျမ်းမာရေးလုံးဝချို့တဲ့နေလို့အာရဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ခြေနေမရှိတဲ့လူမမာကိုသွားပြီးတော့ဘလောက်ကောင်းတာတွေကြွေကြွေအဖြစ်ပါမလားအတွင်းကပြက်ပြက်သွားပြီဆိုရင် အာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး အတွင်းကလည်းကောင်းအပြင်ကလည်းကောင်းနှစ်ခုကောင်းမှအာဆိုတာလာတယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အတွင်းနဲ့အပြင်ဒီလိုမှတ်အဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်ဖို့အတွက်အပြင်ဘက်ကကောင်းမှုပါလို့တယ်တပုရိတတန်တေဝသူတော်ကောင်းနဲ့သူတော်ကောင်းကိုစိကတ်ခြင်းဆိုတာတခုသူတော်ကောင်းဆိုတာဖះကအစ ပိစိကဗုဒ္ဓယဟန္တာထို့နောက်တဏှာဝကလွတ်နိုင်တဲ့နိလန်းတွေကိုဟောပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တနည်းအားဖြင့်နောက်ဆုံးမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားဟောကြားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မအာဓမ္မခွဲခြားပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိသူတော်ကောင်းလို့ယူရအဆင့်တင်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကိုစိတ်ကပ်လို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အကျိုးတစ်ခုကပါတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာရခြင်း သူတော်ကောင်းတရားကိုမနာဘဲနဲ့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ရတယ်ဆိုတာဖြစ်ကုန်မဖြစ်နိုင်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်မှပဲရှင်အတ္တဇိဆေကတရားနာရမှအသိဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တပုရိတတန်တေဝပါဠိလိုသူတော်ကောင်းတရားနဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းစုံမိတာစိကထာတတ္ထမသောနာသူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာခွင့်ရတာဟောဒီနှစ်ခုဟာအပြင်အကြောင်းတရားနှစ်ခုပဲ။ အေးအပြင်အကြောင်းတွေရပြီလို့ရှင်ဒါနဲ့တင်အလုပ်ဖြစ်ပြီလားဆိုမရှိသေးဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားပေါ်မှာယောနိတော်မနတိကာရတဲ့မမကံကနှလုံးသွင်းနိုင်မှုဆိုတာရှိတယ် wise attention လို့ခေါ်တယ်မှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းနိုင်မှုကအရေးကြီးတယ်ပေါ့ယောနိတော်မနတိကာရတခါတခါကျတော့ဝိပဿနာထီအောင်ယူတယ် နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိတဲ့ဓမ္မဆိုတာလောကုတ္တရာတရားကိုခေါ်တာဓမ္မအနုဓမ္မပฏิပတ်တိလို့စကလုံးသုံးလုံးကိုပေါင်းစပ်ထားတာတည်တည်ချာချာနားလည်ဖို့လိုတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိယာနဲ့ရွတ်နေတာဘာဆိုမှမသိဘူးဆိုရင်တော့လေနော် အကျိုးဖြစ်ထုံးမှာမဟုတ်ဘူးသိပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဓမ္မဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုမလေးဓာန်ဖိုလေးဓာန်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီအစစ်မြင့်တရားကိုဒီနေရာမှာဓမ္မလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဒီဓမ္မကိုရည်ညွှန်းတာဒီဓမ္မကမှတန်တရားဝဆင်းရဲကလွတ်ကင်းစေနိုင်တာပေါ့ အနုဓမ္မဆိုတာအဲ့ဒီဓမ္မကို ရောက်စေနိုင်တဲ့ဓမ္မကို မျက်မှောက်ပြုစေနိုင်တဲ့သီလတမာတိပညာသိက္ခာသုံးရအကျင့်မြတ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုအနုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်ပฏิပတ္တိကအဲ့ဒီအနုဓမ္မကိုကျင့်သုံးတာတဲ့ဆိုလိုတာကမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရချင်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲအနုဓမ္မဆိုတဲ့သီလတမာတိပညာဒီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လို့ဆိုတာပဲ အဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းရင်အကျင့်မပါပဲနဲ့မဖြစ်ဘူးဒီလိုပြောတာနော်ကျင့်ရမယ်ကျင့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနဝတိသီလလုံညောင်းစောင့်တည်ရမယ်မိမိကပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အသိဉာဏ်တွေ ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သီလပေါ်အခြေခံပြီးတော့အခုလို့တရားနာရင်းနဲ့လဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်တော်မှာဘုရားတရားနာရင်းကနေပြီးတော့ တမာရီတွေရပြီးအသိပညာတွေဖြစ်ပြီးတမဲတဖို့ရသွားတာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အနုဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုတဲ့အထက်မှာတရားနာတာလည်းပါတယ်မင်္ဂလာတုတ်ထဲမှာလည်းရှိတယ်မဟုတ်လားကာလေနဓမ္မတဝနာဆိုတာတရားနာရမယ်တဲ့နာခြင်းဟာအသိဉာဏ်တွေတိုးပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့အတွက်အများကြီးထောက်ကူဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါဘာမှငြင်းစရာမရှိပါဘူး လောကီပညာလဲနားထောင်ရတာပဲမဟုတ်လားနားထောင်ရတာပဲနားထောင်တာဟာသင်ကြားခြင်းတစ်ခုပဲနားထောင်တယ်ဆိုတာအပြင်းပြေနားထောင်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးလေးလေးနက်နက်မမတ်သားသားအာယုဆိုင်ပြီးနားထောင်ပြီးမိမိရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဟပ်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးမှတ်သားမှတ်သားပြီးတော့လိုက်နာဟောဒီအဆင့်ကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ အဲ့ဒါလို့အကြောင်း၄ရပ်ပေါင်းစပ်သွားပြီအတွင်းအကြောင်းကနှစ်ခုယောနိသောမနတိကာရဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုတဲ့အပြင်အကြောင်းကနှစ်ခုအကြောင်း၄ရပ်ပေါင်းစပ်သွားပြီဆိုရင်တော့တရဝံဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါကပိလဝတ်မှာဟောခဲ့တဲ့တရားပဲလောကသားတွေအတွက်ဒီလမ်းစဉ်ကိုချပေးထားခဲ့တာဒီကနေ့အထိလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွတ်ဖြစ်အောင်မှာပဲ သူတို့ဆိုတယ်နော်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်ဆိုတာအတိုင်းတာတစ်ခုအထိဖြစ်တယ်လူတိုင်းသောတာပန်ဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးသောတာပန်သူ့အဆင့်လိုက်ပေါ့လောကီပညာတောင်မှလူတိုင်းတက္ကသိုလ်ရောက်တာမှမဟုတ်တာတက္ကသိုလ်ရောက်တဲ့လူတိုင်းလည်းပွဲရတာမှမဟုတ်တာပွဲရတိုင်းလည်းအရေးချင်းပြည့်တာမှမဟုတ်တာဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်သူ့ရည်ချင်းလိုက်ဖြစ်တာပေါ့ ဒါကသောတပတ္တိယင်္ဂလေးအေးကပိလောကဆွေတော်မျိုးတော်တွေဟာသောတပတ္တိယင်္ဂကိုရသော်ဘုရားပေါ်မှာချစ်ခင်ခြင်းဆွေမျိုးဆိုတဲ့ခင်မင်မှုနဲ့ရသော်ဘုရားစကားကိုနားထောင်ကြနားထောင်ကြသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာတော်တော်များများကပိလိဝတ်မှာသောတာပန်ဖြစ်နေကြပုံရတယ် ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိတတုပစစ်ပွဲမှာဆိုရင်ဘယ်သူမှဝိတတုပစစ်တပ်ကိုမှန်အောင်မပစ်ဘူးသူတို့လေးတပ်မှာအမတမကျွမ်းကျင်ကြတယ်လူမမှန်အောင်ပစ်တယ်ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲမှန်အောင်ပစ်တာလွယ်ပါတယ်ရမ်းပြီးတော့ထုလိုက်တော့မှန်တတ်တာပဲနော်မမှန်အောင်ပစ်ဖို့ကပိုခက်တယ်ဒါပြင်မြားပြစ်ပြိုင်ပွဲမှာချောချော်သွားတဲ့ကောင်တွေကအဲ့ဒါ မမှန်အောင်ပြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးမှန်အောင်ပြစ်ချင်တဲ့အတန်နဲ့မှန်တာအဲ့ဒါတော့အဲ့တော့လူကြားထဲမှာမမှန်အောင်ပြစ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲနေကျွမ်းကျင်လာလူတွေကြားထဲကနေစွန့်ဝင်သွားအောင်ပြစ်ရတာနော်အဲ့တော့ကပိလဝတ်သားတွေဟာစွန့်ရည်တတ္တိတွေပြီးွားကြတယ်သို့တော့သူများအသက်ကိုမတတ်ဘူးတဲ့ကပိလဝတ်က တန်ကွေနေဟာသူရတဲ့ကုံတပ်ဖူးဖရာရဲ့အဆုံးအမကိုရထားလို့အလုံးမယဉ်ကျေးကြတယ်လိမ္မာကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကသောတပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုဟောထားသည့်အတွက်ကြောင့်သောတပန်ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုကျင့်ကျင့်လို့သောတပန်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများလာပုံရနောက်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါရဆိုတာကြတော့ဘာတွေတော့သောတပန်ဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုအည်ချင်းတွေရှိတုံးလို့ မှတ်သားဖို့ရတော့သောတပန်ဖြစ်သွားရင်ဗုဒ္ဓေအဝိစ္စပတာထအဝိစ္စဆိုတာအတိညာနဲ့ပတာရကချင်းညိုတာအတိညာနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ချင်းညိုတာဒါ blind faith မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာနော်မျက်ကန်းယုံကြည်မှုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုချင်းညိုတာဟာမျက်ကန်းအနေနဲ့ချင်းညိုတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံး သိရှိနားလည်ပြီးတော့လက်ခံချင်ညိုတဲ့ချင်ညိုနည်းတရားမှာပညာပါတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာဘုရားဝါဒရဲ့တရားတရားဟာပညာမဲ့လို့ရှိရင်တရားတရားဆိုတာပညာမပါလို့ရှိရင်အလုံးမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့တရားကိုပညာစောင့်မှလမ်းဖြောင်းသည်တဲ့ဒီပရင်ဆရာတော်ကြီးကပရမတ္ထစက္ခုကျမ်းမှာရေးထားတရားကို ဒါဆရာတော်ကြီးကသူ့သဘောနဲ့ရေးတာမဟုတ်ဘူးစာရဲပေထဲမှာလာတာကိုရေးတာတရားကိုပညာနဲ့ထိန်းထားရမယ်ပညာဆောင်မှလမ်းဖြောင်းသို့မဟုတ်ရင်ဘုထပတနာအကျိုးရှိတဲ့နေရာသွားချင်းညိုရင် blind faith လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကပညာကိုလည်းတရားနဲ့ပြန်ထိန်းရတယ်ပညာကိုတရားဆောင်မှလမ်းဖြောင်းတယ်အပြန်အလှန်ဆွလို့တယ် တတ္တနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုဟာထိမ့်ညှိပေးရမယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုတာပေါ့အဲ့တော့အဝိစ္စပတာဒဆိုတာပညာပါတဲ့တရားကိုဆိုလိုတယ်အသိဉာဏ်နဲ့ချင်းညိုတာဗုဒ္ဓေအဝိစ္စပတာဒဖះကိုနှစ်နှစ်ကာကကြုတ်ချင်းညိုတယ်အရေးချင်းတွေကိုသိပြီးတော့ချင်းညိုတယ်တရားနဲ့ပညာတွဲဖက်ပြီးလက်ခံတယ်ဓမ္မေအဝိစ္စပတာဒဖះဟောတဲ့တရားပေါ့ နိနိကာကတိရှိကြီးညိုတဲ့တန်ခေဝိသပတနာဓမ္မကိုကျင့်သုံးလို့အောင်မြင်သွားတဲ့တန်ဃာတွေပေါ်မှာနိနိကာကအသိဉာဏ်ဖက်ပြီးတော့ကြီးညိုတယ်ဟောဒီ၃ချက်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုအရိယကန္တသီလတဲ့အင်တမပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ပါဖက်ဖြစ်တဲ့သီလမျိုးအရိယကန္တ အရိယကန္တဆိုတာအရိယာတွေမြတ်နိုးတဲ့နှစ်သက်တဲ့သီလကိုအရိယကန္တသီလလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသီလဟာဘယ်သီလလဲလို့ဆိုခုနဆောက်တည်သွားတဲ့၅ပါးသီလပဲ။နော်။မြတ်မပြည်မှာတော့ခက်တာ၅ပါးသီလတောင်ထတ်လျှော့ခြင်းနေကြတာလူတွေက။နော်။၅ပါးသီလတောင်ထတ်လျှော့။၅ပါးသီလကလျှော့စရာမရှိဘူး။၅ပါးသီလ ၅ပါးလုံးမှပြည့်စုံတယ်တပါးတည်းဆိုမပြည့်စုံဘူးအဲ့တော့အရိယကန္တလို့ဆိုတာအရိယာတွေကမျက်နှိုးတွေဘလောက်ထိမျက်နှိုးတာလဲတံပိုးထားတယ်မျက်နှိုးတယ်မျက်နှိုးပုံချင်းမတူကြဘူးလေအသက်ထက်မျက်နှိုးတယ်အသက်လောက်မျက်နှိုးတာမဟုတ်ဘူးအသက်ထက်မျက်နှိုးတယ်ဒါကိုတတိထားဘူးလူတွေကပြောကြတယ် တယောက်နဲ့တယောက်ဘလောက်ချစ်တုံးအသက်လောက်ချစ်တယ်သူပြောကြအသက်ထက်ချစ်မှပိုကောင်းတယ်ဟောဟောဒီတတဝံပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာငါးပါးသီလကိုအသက်ထက်ပိုပြီးတော့ချစ်တယ်ဆိုလိုတာကဘာလို့ဆိုရင်ငါးပါးသီလနဲ့အသက်ဒီနှစ်ခုအသေးခံမလားငါးပါးသီလအဖြတ်ခံမလားဆိုရင် အသေးပဲခံမယ်ငါးပါးသီလမဖြတ်ဘူးဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အသက်ထက်မြတ်နိုးတယ်လို့ဒီလိုပြောတာ အခုကတော့ငါးပါးသီလကအသက်မပြောနဲ့မဆန်လေးနည်းနည်းရရင်ကိုပါသွားတယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်မမြန်လို့ကိုကိုဆန်းစစ်ကြည့်ရမှာငါးပါးသီလဟာအသက်တဲ့မြန်လို့ပြီလားငါသို့မဟုတ်အသက်လောက်မြန်လို့ရင်ကို တော်သေးတယ်အသက်ဆုံးပြီးတော့ကိုငါးပါးသီလထိမ့်တယ်ဆိုတော့မှဒါအရိယကန္တသီလနဲ့ပြည့် သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသက်ထက်မြတ်နိုးတယ်လို့ရမနိုင်ငံမှာစာရေးဆရာကြီးတယောက်ကရေးတယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြားနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့တယ်သူ့လက်ထဲမှာလည်းပဲ6လုံးမျိုးပါမယ်ဆိုရင်ကြားကိုခုခံအောင်ပါပဲဒါသူ့အတွေးပဲเนาะသူ့အတွေးသူကဘာလို့တော့ဆိုအသက်ကိုတန်ဖိုးထားတာဟုတ်အသက်ကိုတန်ဖိုးထားသည့်အတွက်ကြောင့်ငါးပါးသီလတော့ဖြစ်မှာပဲသူ ကိုယ့်ကိုယ်တော့အသေးမခံဘူးဆိုတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်အသေးမခံဘူးသီလနောက်မှရောက်ရဆိုတာတစ်ကျုပ်စောင့်တဲ့သီလမျိုးလို့ခေါ်တယ်တစ်ကျုပ်ဆိုတဲ့အကောင်ကသူနာမှာသူဖန်းစားရမယ့်အကောင်တကောင်မှမရှိဘူးဘာကောင်မှမလာဘူးသမင်းတွေတရေတွေမလာတော့သူကစဉ်းစားတယ်ငါစားလဲစားတယ်တကောင်မှလည်းမလာဘူးဖန်းစရာမရှိဘူးအဲ့တော့ အစံငါမဲ့တူတူမထူဥပုပ်ဆောင်လိုက်အောင်ပါဒီကောင်တကယ်ဥပုပ်ဆောင်တာလားလို့ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကသမင်အောင်ဆောင်ပြီးသူနာဖြတ်ပြေးတဲ့အခါကျမျိုးလုံးပြူသွားပြီအင်းတီလခဏချထားအောင်အဲ့ဒါလို့သူကထပြီးတော့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မျက်စိအောင်တော့ပျောက်သွားပြန်ပျောက်သွားတော့ကဲမရမဲ့တူတူငါတီလမကြိုးသေးပါဘူးဆိုပြီးပြန်ဆောင်တယ် နောက်တစ်ခါလာထလိုက်လိုက်ပြန်အဲ့ဒါကိုတစ်ကျုပ်သီလလို့ခေါ်တယ်အခြေအနေရဆောင်ငါးပါးသီလသမားကလည်းပဲအလစ်တုပ်ဖို့ရာအတွက်မတွေ့သေးလို့ရှိရင်အဒိနာဒါနာဝေရမဏိဆိုပြီးတော့နေလိုက်တာပဲလေရစရာအထုတ်ကြီးကြီးတွေ့ပြီဆိုရင်တော့အရိနာဒါနနောက်မှာပဲစောင့်တည်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ຢာတော့ယူမဆိုတဲ့အတွေးတွေအဲ့ဒါဟာတိလကိုတံမိုးမထားတာလို့ခေါ်တယ်နော် သတ္တဗံပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာမပြောနဲ့ကိုယ်အသက်တောင်မှပဲအစွန့်စွန့်ပြီးတော့ငါးပါးသီလကိုထိနေလို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဖះပေါ်မှာအတိညာနဲ့ယုံကြည်တယ်တရားမှာအတိညာနဲ့ယုံကြည်တယ်တန်ခါကိုအတိညာနဲ့ယုံကြည်တယ်ငါးပါးသီလကိုအသက်ထက်မြတ်မြတ်လို့လို့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်မကြိုးမပေါက်မပြောက်မကြားထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ် အဲ့ဒါဟာသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရည်သွေးပဲလို့ဒီလိုမှတ်ဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့ဒါကပိလုမြို့မှာမြတ်စွာဘုရားဒီတရားတွေကိုချက်မှတ်ပေးထားခဲ့တော့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကငါးပါးသီလလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများများတယ်တခါတော့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုရှိတယ်တာကဝိနဲက တရဏာနိဆိုတဲ့တန်ကဝေမင်းသားတယောက်ရှိတယ်တရဏာနိဆိုတာရသဗျာရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေတဲကပဲသူတည်သွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတရဏာနိဟာတတ္တဗံဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောတော့ပြောတော့တိုင်ကဝင်မင်းနေအတိုင်ဝိုင်းထဲမှာဘာဖြစ်တော့တီတိုတီတိုနဲ့စကားပြောကြတယ် တီတို့တီတို့နဲ့မယုံမကြည်ပြောလာကြတယ်တဲ့ပရိသတ်ထဲမှာနည်းနည်းဆူညံဆူညံလေးဖြစ်လာတဲ့စကားအေးတရဏာနိဆိုတဲ့ကောင်တော်သောတပန်ဖြစ်ရင်တော့လောကမှာသောတပန်ဖြစ်မဲ့လူကြီးပဲနေမှာပဲဒီကောင်ကအရက်တောက်တယ်နော်တရဏာနိလို့လူတောင်ဘုရားကသောတပန်လို့ပြောရင်တော့တို့စီမှာလူအလုံးဟာသောတပန်ဖြစ်နေမှာပဲလို့ အဲ့ဒါလို့ပြောကြတာမြတ်စွာဘုရားဟိုသွားလျှောက်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်ဟုတ်တယ်တရဏလိဟာနှစ်ပေါင်းကြာရှိစွာဖရာတရားတန်ခါကိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကတဲ့ဥပဒကအဖြစ်နဲ့နှစ်ပေါင်းကြာရှိစွာလုပ်ခဲ့တယ်နှစ်ပေါင်းကြာရှိစွာလုပ်တယ်အဲ့ဒါလို့နှစ်ပေါင်းကြာရှိစွာနေပြီးတော့ နောက်ကြတဲ့အခါမှာသူသေခံဤရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကအရက်ပြတ်သွားတာလူတွေမသိလိုက်ဘူးပေါ့အရက်ပြတ်သွားပြီးတော့တိခါဘုဒ္ဓလုံကြုံပြီးတရားဓုတရားမြတ်ရသွားတယ်အဲ့ဒါကိုလူတွေကမသိလိုက်ကြဘူးဒီကောင်သေခံဤဒီဒီကောင်အရက်မှမတော့အရက်မှမပြတ်တာသူသောတာပန်ဆိုရင်ဉာဏ်တဲ့လူတွေလည်းသောတာပန်ဖြစ်မှာပဲလို့ ဒီလိုထင်ကြတာလောကလူဆိုတာကိုကျင့်တီလာဆိုတာအကြာကြီးကျင့်နေရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဟောစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကဘာကျော်လူသက်သမားကြီးအင်္ဂုလိမာလာတောင်ဖះနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့နောက်မှာဘယ်သူမှမတတ်တော့ဘူးလေသူကိုယ်တိုင်ပြောတာကြည့်ရတောဟံပဂိနိအရိယာယသာတိယဇာတောနာဘိ သာနာမိသင်စိတ်စပါဏံဇီဝိတာဝရောပိတာဘု து အသက်ကိုမှသေစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့မတတ်ပါဘူးယဟန်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးမတတ်ပါဘူးလို့ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ကနေစတွေးလိုက်ရင် तू ဟာတကယ်ရှောင်ကျင်တယ်ဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ခုနကျုံတယ်လို့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တစ်ကျုပ်ရဲ့၈ပါးတိလနဲ့တူပါတစ်ကျုပ်ဥပုသ်ဆောင်တာလို့ဖြစ်မှာ ကြုံရင်လှုပ်လိုက်မယ်မကြုံရင်မလှုပ်လိုက်သေးဘူးနဲ့ဒီလိုနေတာကိုသူတို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပြတ်သားတယ်တန်တတိမတ်ကြီးနဲ့လည်းပြောကြတယ်လူတွေကတန်တတိမတ်ကြီးဟာအရက်ကလေးတောက်ပြီးတော့ဖះနဲ့တွေ့တရားနာတာနဲ့ယဟနာဖြစ်သွားတယ်လွယ်လိုက်တာလို့ထင်မောင်းထင်ကြအဲ့ဒီလိုပုံကိုမျိုးတွေဟာအတိညာအလွန်ထက်မြက်လို့စိတ်ပြတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေသူတို့စိတ်ဟာအလွန်ပြတ်တယ် ဒါမလုပ်တော့ဘူးရှောင်တော့မယ်ဆိုရင်တိကနေရှောင်လိုက်တာနော်များသောအားဖြင့်လူတွေက တိကနေမရှောင်နိုင်ကြဘူးမရှောင်နိုင်ကြဘူးစိတ်ပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လွန်နေတယ်အယတမဘုရားကိုချိန်ချိန်လှူတယ်ပြီးရင်ဘုရားစီကပြန်ပြန်ပြီးတော့ဆုံးတော်တင်တာတွေကြပြီးတောက်တယ်အဲ့လိုတွေလုပ် အဲ့တော့တရဏဏိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတာတရဏဏိဟာနောက်ပိုင်းကျတော့သူ့ရဲ့အသိဉာဏ်ကလည်းအလွန်ထက်မြက်လို့နောက်ပိုင်းကျတော့တမက်တဖို့မျက်မှောက်ပြုသွားတာဒါကြောင့်မလို့သူဟာတတ္တဗံဖြစ်တယ်လို့ငါဘုရားပြောတာလို့တခါတခါလူဆိုတာအကဲခတ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အရိယာသူတော်စင်တွေပြမှမိတတ်လို့ မပြင်းမမိအောင်လို့ဆိုပြီးဒီတရားထုတ်ခံနေမှာဆိုရင်အရိဘဝရကံထိုက်မှာဆိုလို့တောင်းပန်ဝန်ချပြီးမှတရားအထုတ်ကြရတယ်လေကို့အထင်နဲ့ကြိုက်ချင်မှကြိုက်တာတခါတော့လေးကြတော့အထင်နဲ့အမြင်ဆိုတာမှန်ကန်တာမရှိဘူးသိပြီးတော့သေချာသိတာမဟုတ်လောကလူတွေကအထင်နဲ့အမြင်ပေါ်မှာဆုံးဖြတ်လေ့ရှိကြတယ် အဲ့တော့ကပိလဝုကတရဏာနိနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတဲ့တုတ်တန်နှစ်ခုရှိတယ်တရဏာနိဟာနောက်ဆုံးမှာတောတပံဖြစ်သွားတယ်လို့ဟောနောက်သောတပတိယင်္ဂလို့ခေါ်တဲ့သောတပန်ရဲ့အင်္ဂါယတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဆိုလိုတာသောတပန်ဖြစ်ပြီးသွားပြီသောတပန်အင်္ဂါယ၄မျိုးနဲ့အခုပြောတဲ့ ဗုဒ္ဓေဝိသပတာရဓမ္မေဝိသပတာရသံဃေဝိသပတာရအရိယကန္တသီလလို့ဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ရက်နဲ့လုံးဝပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပေရလွတ်တယ်နော်ပရိမုတ်တော်နိရယငရဲကလွတ်တယ်ပရိမုတ်တော်တိရိစ္ဆာနာယောနိယတိရိစ္ဆာဘဝကလွတ်တယ် ပရိမုတ်တော်ပဋိဝိတယပြိတ္တာဘုံကလွတ်တဲ့ပရိမုတ်တော်အပါယဒုက္ခတိဝိနိပါတာအပေဒုက္ခတိကိုကြာရောက်ခြင်းမှလွတ်ကင်းတယ်လို့သောတာပန်အပေတကားပိတ်တယ်လို့ပြောကြတာပေါ့နော်ပေတကားပိတ်တယ်ဆိုတာဒီအင်္ဂါရက်တွေနဲ့ပြည့်စုံသွားရင်အပေတကားပိတ်သွားပြီပေါ့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ထင်မယ် တရဏာနိမှာဟောတာဒီလောက်အစစ်မရှိတောင်မှပဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ထင်မယ်မြတ်စွာဘုရားကိုနှစ်နှစ်ကာကချီးညိုတယ်တရားကိုနှစ်နှစ်ကာကချီးညိုတယ်သံဃာကိုနှစ်နှစ်ကာကချီးညိုတယ်ရှင်လန်းတက်ကြွတဲ့အသိဉာဏ်တွေရှိတယ်လင်းမြန်လင်းမြန်ထက်မြက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုမပြောနဲ့တော့တဲ့ တတ္ထဝီရိယတတိတမာတိပညာလို့ဆိုတဲ့အရည်ချင်းလေးလူရဲ့တဏ္ဍာမှာအဲ့ဒီအရည်ချင်းကလေးပြည့်ပြည့်ဝဝမဟုတ်တော့တရားတရားလေးရှိတယ်ဝီရိယရှိတယ်တတိလေးရှိတယ်ပညာရှိတယ်ဒီအိန္ဒြေတွေ၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပြည့်စုံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မကိုအထိုက်လျောက်ဆင်ញင်စဉ်းစားတတ်တယ် ဘာတွေတုံးဆိုတပိသင်္ခါရအိဋ္ဌာသင်္ခါရဆိုတာမမြဲဘူးဆိုတဲ့အတိကလေးတို့နော်သင်္ခါရဆိုတာမမြဲဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာမလောက်ကောင်းဘူးလို့သိတဲ့အတိလေးတို့ကုသိုလ်ဆိုတာလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိလေးတို့ဒီဘုရားဆော့ဘုရားတရားတော် ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ဒီအတိကလေးတွေရှိပြီးနောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုကလေးဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့တတ္ထမတ္တ ယုံကြည်မှုလေးရှိတယ်ဒါအထက်ကရာကျတော့ဒီတဲ့နည်းနည်းပိုလေးနဲ့အောင်ဖွင့်တာမြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒါလို့ခေါ်တယ်တတ္ထမတ္တံဟောဒီဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုလေးတက်တက်ရှိအောင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာအပေကလွတ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေအပေကလွတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့သိရင်လွတ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ တောတပန်လူတော့မသေးကြဘူးပေါ့ချင်းညူစိတ်ကလေးနဲ့သိရင်တော့သေကြပေါ့အပင်အလွတ်တယ်မထကုဏနီတရေဥသာဝတ္ထုကိုကြည့်ကြည့်ပေါ့ဓမ္မပဒမှာမထကုဏလီဟာအလွန်နှမျောတဲ့ဖခင်ကြီးရဲ့အိမ်မှာလူဖြစ်ရသည့်အတွက်ကြောင့်ဖရာတရားတန်ခါဆိုတာလေကြည်ညိုအောင်မှမသိဘူး မြို့ရဲရွာရဲဆွန်းလာဆွန်းကန်ကြွလာတဲ့တန်ဃာတွေကိုလောင်းလူရမှန်းလည်းမသိဘူးဘယ်သူမှပေးရကမ်းရမှလည်းမသိဘူးနောက်ဆုံးတေဂဏိအချိန်ခြေလက်မတဲနိုင်တဲ့အချိန်ကလေးမှကြာမှမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတွေကိုဖူးတွေ့လိုက်ရလို့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးပြီးတော့ကြည်နူးတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တည်သွားတော့နတ်ပြည်ရောက်သွားတာပဲ။ဘာကုသိုလ်မှမရှိဘူးအဲ့ကြည်နူးတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ရောက်တာ။နော် ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟောတယ်စိတ်တွေဝိတုဒ္ဓေသူကတိပါတိကင်ခာစိတ်ကလေးဟာစင်ကြယ်ပြီးချီနူးနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ဟာသူဂတိဘုံရောက်နိုင်ပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့တေဂန်ဒီမှာချီနူးမယ်မချီနူးဘူးဘယ်သူမှပြောလို့မရဘူးလေအဲချီနူးတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဒါဘုရားတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးချီနူးတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တည်သွားရင်တော့ရောက်မှာ အဲ့တော့ဘေးကလူတွေကတခါတခါလူမမာနာမှာသွားပြီးတော့မေးကြတဲ့အခါဟောတေအမူမှုဖြစ်နေတဲ့လူမမာဟိုလူကလာမေးဒီလူကလာမေးစကားတွေတောင်ပြောမြောက်ပြောပြောရင် သူချီနူးတဲ့စိတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးတတိထားเสียကောင်းတယ်တတိထားเสียကောင်းတယ်ဒီကြားထဲမှာဗန်စာအုပ်ဘယ်ထားခဲ့တုံးစိတ်လက်စွပ်ဘယ်နာဆိုတာရှိသေးတယ်နော် အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကောင်းရာသူတိရောက်ဖို့သိမရှိဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူကတွန်းအချွန်နဲ့မနေတာလို့ဖြစ်နေတွန်းချနော်ဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်နေတာမျိုးဖြစ်နေမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာတူတူတူတူဟိုပြောဒီပြော ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနာမလာခိုင်းတာကောင်းတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကလေးနဲ့တရားလေးနာပြီးတော့အေးချမ်းချမ်းလေးသိသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကောင်းသူတိရောက်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော် မဟုတ်တဲ့အတန်နေကြားပြီးသေလို့ရှိရင်တော့ကောင်းသူတွေရောက်ဖို့မရှိဘူးသောတာပန်ဖြစ်ပြီးရင်တော့သူစိတ်သူထိန်းနိုင်လို့ရောက်နိုင်တယ်ပေါ့ကိုချင်းတရားကောင်းပြီသားစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာပြီသားဆိုရင်ရောက်မှာပဲအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ရင်မရောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့စိတ်ကလေးရှိရင်တောင်မှပဲကောင်းတဲ့သူတွေရောက်နိုင်ပါတယ်အပေကလွတ်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားက ဒီတရဏနိတုတ်မှာဒီလိုဟောထားတာနောက်ဆုံးမှာဘုရားကဘလောက်ထိအောင်စကားကိုကုံအောင်ပြောတော့ဆိုအနန္ဒကတစ်ပင်ကြီးတွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဟောရီတစ်ပင်ကြီးတွေကိုတောင်းမှပဲငါဘုရားဟာဒီလိုရည်ချင်းနေနဲ့ပြည့်စုံနိုင်မယ်ဆိုရင် သောတပန်လို့ငါဘုရားပြောမှာတဲ့တရဏာနိလို့ ရားတရားတန်ခါကိုးကွယ်နေတဲ့လူကိုဘယ်မှာငါမပြောပဲရှိမလဲလို့ဒီစကလုံးလေးနဲ့ဆုံးသက်ထားတာနော်တရဏာနိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတီတိုဝေဖန်မှုတွေပေါ်လာလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာကပိလဘောမှာဟောတဲ့တရားပဲဒါလဲနောက်တစ်ခါကပိလဝမျိုးကဘယင်တွေကပထမဆုံးကတော့တုတ်တော်ရဏမင်းကြီးအုပ်ဆိုးတာဖြစ်မယ်တုတ်တော်ရဏမင်းကြီး လူဘဝနဲ့ပဲယ ahanan ဖြစ်ပြီးပြိဋိဘံဆံသွားတဲ့အခါကျတော့ဗတ္ထိယဆိုတဲ့တာဂဝိမင်းသားအုပ်စိုးတယ်ပေါ့သူတို့ကကဏရာဇာဆိုတော့ oligarchy system နဲ့အုပ်စိုးတာဆိုတော့အလှဲ့ချမင်းလောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်နော်အလှဲ့ချပါဠိမှာဥက္ကဋ္ဌလေးလှဲ့ချလောက်ပါဗတ္တိယက ပိလိဝတ်ကိုအုပ်စိုးနေတဲ့အချိန်မှာပဲအနုရုဒ္ဓရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့အနုရုဒ္ဓရဲ့ခေါငယ်မှုကြောင့်သူဟာယာရုကိုလက်လွတ်ပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မဟာနာမဆိုရသော်ဘုရားတဲ့ရသော်ဘုရားနဲ့တတ္တုရတုလို့ပြောရမယ်သူကလာလောက်ကြီးတယ်လို့ဆိုတယ် မဟာနာမလားလောက်ပဲကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားအနုရုဒ္ဓရဲ့အကိုအရင်အဲ့ဒီမဟာနာမတိုက်ခွင်းမယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့လာကြီးတယ်ပြီးတော့သူဟာသူ့ဘဝတာမှာဆိုရင် သူက သောတပန်မကဘူးတဂရဂံထိအောင်ဖြစ်တယ်တဂရဂံထိဖြစ်တယ်မဟာနာကနောက်ပိုင်းမှာ အုပ်ဆိုးတာ မဟာနာမဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အနေအထားရှိတယ်အဲ့ဒီလိုစုပေါင်းအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေမှာတန်ထာဂါရလို့ဆိုတဲ့အစည်းအဝေးဆောင်ကြီးတစ်ခုဆောက်လုပ်ပြီးထားလေးရှိကြတယ်တန်ထာဂါရတိုင်းရေးပြည်ကိစ္စတွေကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့အဆောင်အဦးကြီးပေါ့ခုခေတ်လိုလွယ်လွယ်ခွင်လွတ်တော်ပေါ့နော်လွတ်တော်အဆောင်အဦးကြီးညီလာခံလုပ်တဲ့အဆောင်အဦးကြီးအစည်းအဝေးခမ်းမကြီးပေါ့ အဲ့တော့ကပိလဝမှာမဟာနန်ရဲ့လက်ထက်တန်ထာကာရဆိုတဲ့လွတ်တော်အဆောက်အုံကြီးအသစ်ဆောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းအခု15ဝမြောက်မှာကပိလဝကြွပြီးညီကြောတိုင်မှာဝါဆိုအဲ့ဒီဆောက်ဦးလွတ်တော်အသစ်ကြီးစီဝေခမ်းမဆောင် အသစ်ကြီးကလည်းပြီးသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူမှမနေသေးခင် ကျက်တိမင်္ဂလာတိုးတက်စေဖို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတညတာသတင်းသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ပြညတယ်ဟောတညတာသတင်းသုံးတာဝကပိလဝမျိုးမှာလွတ်တော်အဆောင်ဦးအစ်စ်ကြီးဆောက်တယ်ဆောက်ပြီးတော့ပြီးတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုပထမဆုံးသတင်းသုံးဖို့ပြညတယ်ပြတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားလည်းလက်ခံလိုက်ရောအဲ့ဒီဆောက်ဦးကြီးကိုလှလှပပပြင်ဆင် ပြင်ဆင်ပြီးတော့စီမီတွေဘာတွေထွန်းပေါ့နော်ရသော်ဘုရားနဲ့တန်ဃာတွေကိုပင့်တယ်အစာအုံကြည့်ရတာလဲအလဲမှာတိုင်တလုံးနဲ့အဝိုင်းကြီးဆောက်ထားပုံရတယ်အလဲတိုင်းကြီးပါအဲ့ဒီမှာရသော်ဘုရားကြွလာပြီးတော့ကပိလဝကတန်ထာကာရဆိုတဲ့အစည်းအဝေးခမ်းမဆောင်ကြီးမှာလာရောက်ပြီးတော့တရင်သုံးတယ် တရင်သုံးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအလဲတိုင်းကိုကြောပေးပြီးတော့အရှိဘက်မျက်နှာမူပြီးတော့ထိုင်တယ်ယဟန်တွေကအနောက်ဘက်နံရံကိုကြောပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယံပြီးတော့ထိုင်ကြတယ်ဘုရားလက်ထက်ကအဲ့လိုပဲထိုင်တယ်နော်ဘုရားထိုင်နေကအတိုင်းထိုင်အဲ့လို ထိုင်ခုခေတ်ကတော့ဒီ ပရိသတ်နဲ့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးကအစွန်ပရိသတ်ကလည်းဟုတ်ပဲအစွန်ဆိုတော်သေးတာပေါ့မိုက်ပါလို့အတန်ကြားနှုတ်ဖို့ဆိုရင်တော့မိုက်ရဲ့အကူညီနဲ့မှတန်ကြားဘုရားလက်ထက်ကတော့ဘုရားကပရိသတ်ရဲ့အလေကောင်ရောက်တယ်အလေကောင်မှာထိုင်ပြီးတရားဟောတာနောက်ကျောကယဟန်နေပတ်ရံပြီးတော့ထိုင်ကြတယ်ကပိလဝကတာကိဝင်တွေကအရှိဘက်နန္ယံကိုကြောပြုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမျက်မျက်နှာမူးပြီးတော့ထိုင်ကြတော့ တန်ဃာတွေနဲ့ပရိသတ်နဲ့ကမျက်နှာချင်းဆုံသွားတယ်ပေါ့။ဟာနဲ့တူတော့ဆိုစက်ဝိုင်းကြီးလို့ဖြစ်သွားတယ်။ပရိသတ်တွေကဝိုင်းထိုင်တယ်။ယဟန်တွေနဲ့မျက်နှာချင်းဆုံတယ်။မျက်နှာတန်ဃာတွေကလည်းနောက်ကျောဝိုင်းထိုင်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကအလဲကောင်ကအဲ့ဒါလို့ထိုင်တာနော်။တခါတည်းရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှမောကလန်တို့ပါလို့ရှိရင် မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရပဲနေရာမှာ ရှင်သာရိပုတ္တရာအတွက်နေရာခင်းရတယ်လက်ဝဲပဲနေရာမှာရှင်မောဂလန်အတွက်နေရာခင်းရတရားဟောပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယနေရာဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရပဲနေရာဟာရှင်သာရိပုတ္တရာနေရာအဖြစ်သတ်မှတ်တယ်လက်ဝဲပဲနေရာဟာရှင်မောဂလန်ရဲ့နေရာအဖြစ်သတ်မှတ်တယ်ပြီးတော့မှရှင်မာကသဗ္ဗတို့ရှင်နုရုဒ္ဓဆိုတဲ့ကိုတော်တွေတန်းပြီးတော့အဲ့လိုသွားကြတာသူတို့က serial number ပေါ့ hierarchy ဆိုတာသာသနာတော်မှာနှစ်မျိုးရှိတယ်အခုလို့တရားဟောဖို့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရဘက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာလက်ဝဲဘက်ကရှင်မောကလတရားဟောဖို့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မကပင့်လို့ပစ္စည်းလူခံတဲ့အလှပွဲတွေဘာတွေကြွတယ်ဆိုရင်ကတော့မြတ်စွာဘုရားပြီးရင်ရှင်ကွန်တညညာရှင်ကွန်တညဝါကြည့်တယ်လေ သာသနာတော်မှာအရင်ဆုံးယဟန်ဖြစ်တာရှင်ကုဏ္ဏညာနေရပြင်ရအဲ့တော့အလူခံတဲ့အခါမှာဝါစင်လိုက်ဆိုလို့ရှင်ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများကြီးပဲပစ္စဝကိ၅ပါးတို့ရှင်ယတာတို့သူတငယ်ချင်း၄ယောက်တို့တငယ်ချင်း90တို့တောရွာက နေကတငယ်ချင်း90တို့ဒါတွေကရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လည်းကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ ဗတ္တိဗတ္တဝဂီညီနောင်၃ကျိတ်တို့ဥရဝေလကတ္တဗစတဲ့ယဟန္တာတထောင်တို့ဆိုတာတွေကရှင်သာရိပုတ္တရာရှေ့မှာစီနီယာကြတယ်သူတို့ကတန်ခါထောင်ကျော်2000နီးပါးကရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့ကြီးကြတယ်အလူခံတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာကိစ္စဝိစ္စအလူမင်္ဂလာအခမ်းအနားကြွပြီဆိုရင်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာက ဝါဝါစင်လိုက်လိုက်ရတာဖြစ်တော့ဘုရားနဲ့တော်တော်ဝေးသွားအေးတရားဟောပြီဆိုရင်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားနာမကတ်ထိုင်ရအဲ့ဒီကျတော့ရှင်ကုဏ္ဏညတို့ကနောက်ကထိုင်ရအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအင်တန်မှစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိပြီးတော့အာရုံအာနာဖြစ်တယ်သူတွေဝါကြည့်တဲ့ရှင်ကုဏ္ဏညတို့တွေကသူ့နောက်ကဖြစ်နေတော့သူထိုင်ရတာ ယွန်းတွန်းတွန်းရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကိုသိရတဲ့အခါရှင်ကုဋေညာကနောက်တော့တန်ခါပိဋကမှာမနေတော့ဘူးဟိမန္တတောင်ကစရံအိုင်မှာသွားပြီးတပါးတည်းတရင်သုံးတယ်ထိနော်တပါးတပါးငဲ့ညာကြတဲ့သဘောဒုတိယနေရာရဖို့အတွက်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာတသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းတောင် ပါရမီဖြည့်ခဲ့တာလေရှင်ကုဋေညာကကဘာတသိန်းနဲ့ပါရမီဖြည့်တာဟိုကတသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းဖြည့် လက်ဝဲတော်ရန်ဖြစ်ဖို့ရှမောကလန်ကလည်းတသိင်ချေနဲ့ကဘာတသိင်ပါရမီဖြစ်လာအယီချင်းကြတော့ယဟန္တာဆိုရဲအယီချင်းချင်းတူတော်လဲအသိဉာဏ်ချင်းကြတော့ကွာတယ်သိဉာဏ်ချင်းကြတော့ကွာသွားတယ်ယဟန္တာဖြစ်ဖို့အတိုင်းတာကြတော့တူတယ်သို့တော့အယီချင်းမှတအားကွာသွားကြတယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရှင်ကုဋ္ဌညာကတန်ခါပိဋကကိုခွာပြီးတော့ဆရံအိုင်မှာသွားတဲ့ရင်တော့ အခုမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့အခါမှာအလဲတိုင်းမိပြီးတော့သတင်းသုံးရဟန်းတန်ဃာတွေကနောက်ကျောကတာဂွေမင်းတွေကအရှိပဲမျက်နာရဟန်းတန်ဃာတွေပဲမျက်နာလှည့်တယ်မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်မောကလန်ကိုအလှည့်ပေးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာရှင်တာရိပုတ္တရာကိုအလှည့်ပေးတာမဟုတ်ဘူးအဝတ္တုတပရိယယတုတ်ဆိုတာတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီအဝတ္တုတပရိယယတုတ် မြတ်စွာဘုရားကရှမောကလန်ကို တိုက်တွန်းတယ်မောကလန်နဲ့အဲတရားဟောပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တရားဟောပြီးတော့အချိန်လေးတော်တော်ညစ်နေတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကတာကွေမင်းတွေကိုပြန်လွတ်တယ်အဲ့လိုအိမ်ပြန်ကြတော့မိုးချုပ်ပြီးဟောအိမ်ပြန်ကြတော့မိုးချုပ်ပြီးသို့တော့တန်ခါပိဋကကတော့ထိုင်းနေတော့မငြိမ့်နေကြတရားနာနေကြ တာရွေမင်းနေအိမ်ပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့မမြတ်စွာဘုရားကရှင်မောကလန်ကိုတိုက်တွန်းတယ်မောကလန်နဲ့ယဟန်တွေကနိုးကြတက်ကြွနေတော့မယ်အချင်းစိတ်မရှိကြသေးဘူးများသောအားဖြင့်တရားနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ကြတာများတယ်ညနဲ့သကောင်ထိအောင်တရားနဲ့ပဲနေကြတာရှေးတုန်းကအဲ့တော့မောကလန်ဝိကတထိဏမိတ်တော်ခောဘိက္ခုတန်ကောယဟန်တန်ဃာတွေက အချင်းထိုင်းမိုင်းမှုမရှိသေးဘူးဒါကြောင့်မို့တရားဆက်ခေါ်လိုက်ပါငါကတော့ကြောနေနဲ့အောင့်လို့ခိတ္တအိယာထဲမှာခဏဆန့်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုအညောင်းဖြေတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားလည်းကြောအောင်ဒါပေမဲ့ဘယ်အနှိမ့်တယ်မှတော့လာနှိမ့်တယ်လို့မပါဘူးเนาะဘုရားကြောအောင်တယ်ဘာလို့အောင်တယ်တော့လို့ဆို 6နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခရစရိယအပြင်းထန်ကျင့်ခဲ့တဲ့ဓာန်လေလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီဓာန်ကြောင့်ကြောအောင်တာတနည်းအားဖြင့်တော့အထက်ကရာဆရာကရှင်းပြတယ်တာကွေမင်းသားတွေပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဣရိယာပုတ်၄ပါးဖြင့်အသုံးချဖို့မြတ်စွာဘုရားလျှောင်းဖို့အတွက်အဲ့ရပြင်ဆင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာခိတ္တခဏမြတ်စွာဘုရားကြောဆန်းတယ်လို့သူတို့ဆိုတာအဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် အဲ့ဒီမှာရှမောကလန်ကအဝတ္တုတပရိယာယတုတ်ကိုဟောတာရသော်ဘုရားကလည်းအဲ့ရတဲ့ကနားထောင်နေတာရှမောကလန်လည်းတရားအဆုံးသတ်လိုက်ရောမြတ်စွာဘုရားထွက်လာပြီးတော့ကောင်းလိုက်တာမင်းအဝတ္တုတပရိယာယတုတ်ကောင်းလိုက်တာလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းစကားပြောပြီးတော့တရားဝဲရုပ်သိမ်းလိုက်ကြတယ်ပေါ့ညနဲ့တကောင်ထိအောင်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလဲတာဝတိ ဒီဒီကပိလဝမြို့မှာဟောခဲ့တဲ့တရားပဲလို့သူတို့မှတ်ရနော်ကပိလဝမြို့ကပိလဝမြို့ကအဖြစ်ပျက်ကလေးတွေဟာစာဝေကျမ်းကနေမှစူးစီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်များများရှိမှာပေါ့သို့တော့ကပိလဝမှာဟောတဲ့ထဲမှာမဟာနန်တာဂဝေမင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုမှတ်သားဖို့မဟာနာမတာဂဝေမင်းဟာတမ်းပြည့်အုပ်ချုပ်တဲ့ oligarchy system မှာအကြီးအကဲလုပ်ပြီးတော့တာဝတိဒီကပိလုမြို့ကိုတက်ကတိုင်ကိုအုပ်စိုးတယ်တနေ့ကျတော့သူနေကြတော့ရုံအကြောင်းကိုလာ လာပြီးတော့ရသော်ဘုရားကိုလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ဟောဒီကပိလုမြို့ကတော်တော်ကိုကြီးပွားတိုးတက်လာတယ်လမ်းတွေလည်းကျဉ်းလာတယ်လူတွေကများလာတယ် လမ်းတွေကကျင်းလူတွေကစီကားတွတ်တက်လာတယ်တပည့်တော်ညနေအချိန်ဖះစီကအเจ้าကနေပြီးတော့ညနေအချိန်မှာ ကပိလဝမြို့ထဲဝင်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့လွတ်လာတဲ့ဆင်ရိုင်းတွေမြင်းရိုင်းတွေထိမ့်မရတဲ့ယထာတွေအယက်မူးလာတဲ့ကောင်တွေနဲ့တပည့်တော်လမ်းမှာကြုံတယ်တဲ့ခဏခဏအဲ့ဒါလို့ကြုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖះတရားတန်ခါအပေါ်မှာတပည့်တော်တတိမေ့သွားတယ်ဖះတဲ့ အာယုံမပြုတ်နိုင်ဟုတ်တယ်လေစင်စိုးလာရင်ရှောင်ရမှာဟုတ်မြင်းကလွတ်လာရင်လည်းကိုယ်တိုက်တော်မှာဆိုတော့ရှောင်အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားကိုအာယုံမပြုတ်နိုင်ဘူးတဲ့အာယုံမပြုတ်နိုင်တော့တပီတော့စဉ်းစားတယ်တဲ့ဒီချိန်လေးပြန်ငါတေသွားရင်ဟုတ်လားသူတွေးတာလေးอ่ะเนาะခုခေတ်ဆိုပိုးအန္တရာယ်များသေးတယ်လမ်းပေါ်ထွက်လိုက်လို့ရှင်ဘယ်ဆိုင်ကင်နဲ့ဝင်ဆောင်မလဲဆိုတာလေးအဲ့လိုလေးတွေးကြည့်ပေါ့เนาะ ခုချိန်များငါတည်သွားရင်ငါရဲ့တမလွန်ဘဝဟာဘယ်လိုများနေပါနောက်ဘဝဘယ်လိုများနေပါဒါသောတာပန်တော့သူစဉ်းစားတာသောတာပန်အနေနဲ့စဉ်းစားတာအဲ့ဒီလိုရှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားမဟာနာမတဲ့မကြောက်ပါနဲ့တဲ့မင်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့မင်းမှာတတ္တာ သီလသုတစာခပညာဆိုတဲ့အည်ချင်းနေနဲ့မင်းစိတ်ကို ထုံမွမ်းထားတာပါတဲ့တရားတရားတွေနဲ့ထုံမွမ်းထားတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာနိုင်ပေါင်းများစွာသီလနဲ့ထုံမွမ်းထားတယ်သုတဆိုတဲ့ဘုရားတရားတော်တွေနိုင်ယူမှတ်သားထားတာနဲ့ထုံမွမ်းထားတယ်စာကလို့ဆိုတဲ့စွန့်လွတ်လှူဒန်းမှုတွေနဲ့ထုံမွမ်းထားတယ်ပညာလို့ဆိုတဲ့ဝိပဿနာပညာ ရုပ်တရားနာတရားတွေကိုရှုမှတ်အဖြစ်ပြက်ကိုသိတဲ့ပညာရက်တွေနဲ့မင်းထုံမွှန်းထားတာတဲ့မင်းရဲ့စိတ်လေးဟာတတ္တာပရိဘာဝိတတရားနဲ့ထုံမွှန်းထားတယ်သီလပရိဘာဝိတသီလနဲ့ထုံမွှန်းထားတယ်သုတပရိဘာဝိတသုတနဲ့ထုံမွှန်းထားတယ်ဒါတတိထားရတယ်ကိုယ်စိတ်လေးကိုတရားနဲ့ထုံမွှန်းထားတယ်ဆိုတာတရားစိတ်တွေခဏခဏဖြစ်တယ် သီလနဲ့ထုံမွန်းတယ်ဆိုတော့၅ပါးသီလစောင့်တည်ခဏခဏဆင်ញင်တယ်ဒီကနေ့ငါ၅ပါးသီလများချိုးသလားမချိုးဘူးလားဟောကိုယ်သီလကိုကိုအမြဲတမ်းဆင်ញင်တာထုံမွန်းနေတယ်လို့ခေါ်တယ်ဝမ်းသာသည်ထီအောင်ဆင်ញင်သင်တာတုတ္တနဲ့ထုံမွန်းတယ်ဆိုတာဘုရားဟောတရားစာအုပ်တွေဖတ်တယ်တရားတွေနားတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေရွတ်ဖတ်တဲ့ဆဲတယ်ထုံမွန်းနေတယ်နော်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလေ စာကပြိပဝိတာဆိုတာအေးစွန့်လှူပြီးဒါနာကောင်းမှုကိုပြန်ပြီးတော့စာကနုဒတိဘာဝနာ ပွားနေတာပညာပြိပဝိတာဆိုတာယမယကအနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောဆင်ញင်စဉ်းစားတာမှန်နေကြည့်ပြီးတော့အလှပြင်တာမဟုတ်ဘူးမှန်နေကြည့်ပြီးတော့ဩငါအိုးလာပြီနော်တဖြည်းဖြည်းအိုးလာပြီတနေ့ကျရင် ဟောဒီယုတ်ကြီးပြစ်ထားခဲ့ရမှာဒီလိုစဉ်းစားတာ အဲ့ဒါပညာပြိဘာဝိတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ်စိတ်လေးကိုတတ္တသီလသုဒ္ဓဆာကပညာနဲ့ထုံမွှမ်းထားလို့ရှိရင်တဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်စိတ်လေးကိုဒီတဘာဝတရား၅မျိုးနဲ့ထုံမွှမ်းထားလေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့မဟာဘုတ်၄ပါးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့တည်သွားလို့ရှိရင် ဒီတိုင်းအလောင်းကောင်ချထားလိုက်ရင်ခွေးစားခြင်းလည်းစားသွားမယ်ကြီးစားခြင်းလည်းစားသွားမယ်ပိုးလောက်တွေစားခြင်းလည်းစားသို့မဟုတ်လည်းမိတချို့ပြဖြစ်သွားမှာပေါ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ပျက်စီးသွားမှာပဲသို့တော့တရားနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာထုံမွှန်းထားတဲ့သီလသမာဓိသီလသုဒ္ဓဆာကပညာတို့နဲ့ထုံမွှန်းထားတဲ့စိတ်လေးကတော့ဥဒ္ဒံဂါမိအစမြင့်တဲ့ဘက်ရောက်သွားမှာပဲတဲ့ဝိသေတဂါမိ ထူးခြားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားမှာစိတ်ဓာတ်လေးကတော့အထက်ကိုဆောင်းသွားမှာလို့ဒီလိုပြောတာနော်ရသော်ဘုရားက ဥပမာနဲ့ထင်အောင်ရှင်းပြတယ်မဟာနာမကိုမဟာနာမတဲ့မင်းဥပမာတစ်ခုစဉ်းစားကြည့်လေထောပတ်အပြည့်ထေးထားတဲ့မြေအိုးစီအပြည့်ထည့်ထားတဲ့မြေအိုးရေထဲမှာခွဲလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အိုးချမ်းခွဲတွေကတော့ မြစ်ထဲကကြမ်းပြင်ထိအောင်ဆင်းသွားကြမှာပဲတဲ့စီတွေထောပတ်တွေကတော့ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တက်လာမှာပဲဟောစီတို့ထောပတ်တို့ကရေထဲပဲမြုပ်မလဲမြုပ်သွားတာကအိုးချမ်းပဲပဲအဲ့တိုင်းပဲတဲ့မင်းရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နန္တရားနန္တရားကတတ္တာတိသီလသုဒ္ဓစာကပညာတွေနဲ့ထုံမွမ်းထားတဲ့စိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးကတော့အထက်ကိုပို့ဆောင်သွားမှာတဲ့ ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသာအိုးချမ်းခွဲတွေအောင့်မြုပ်တယ်လို့မြုပ်ချင်ရင်မှာဘာမှမပူပါနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတုတ်တာမှာဒီလိုဟောတာနော်အဲ့ဒါလိုဟောတယ်နောက်ပြီးတော့ဒုတိယတုတ်မှာလည်းပဲအေးလောကမှာသောတပတိယင်္ဂလို့ဆိုရဲသောတပန်ရဲ့အင်္ဂါရက်တွေပြည့်ပြည့်ဝဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ဒီဒီအင်္ဂါ၄ရက်နဲ့ဗုဒ္ဓေဝိသပတာရဓမ္မေဝိသပတာရသံဃေဝိသပတာရအရိယခန္ဓာသီလအဲ့ဒီအင်္ဂါရက်တရား၄မျိုးနဲ့အခိုင်အမာတည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုညွတ်ကိုင်းနေတာပါတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲမျက်မှောက်ပြုဖို့ရှိပါတယ်အဆိုးဖြစ်သွားဖို့မရှိဘူးစိတ်သာချမာဘာယိမဟာနာမမာဘာယိမဟာနာမမဟာနာမမကြောက်နဲ့ မစိုးရိမ်နဲ့လို့ဒါမြတ်စွာဘုရားသူတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ guarantee ပေးတာပဲနော် guarantee ပေးတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရား လွဲမှားတာမရှိဘူးတကယ်လို့ရင်တကယ်ဖြစ်တယ်အေးမသေးကြတဲ့တရားတွေကတော့ဒါဖြစ်မယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုဟာဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားမှာဟိုဟာဖြစ်မယ်ဆိုပေမဲ့ဒါဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာလေမြတ်စွာဘုရားတရားကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမှန်ကန်တယ် မှန်ကန်တယ်မျိုးစရာလည်းကောင်းတယ်မြေကလည်းကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တည်တည်ချာချာအောင်မြင်မှု အပင်တွေရင့်တန်မှုဟာဖြစ်ပေါ်လာမှာပဲရသော်ဘုရားတရားတော်ဟာမှန်ကန်တဲ့မြေလွာလိုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မိမိရဲ့အသိပညာစိတ်ထက်ဆိုတဲ့မျိုးစေ့ကိုခြားဆိုင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ကြီးထွားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်လာမှာလို့ရသော်ဘုရားဒီလိုဟောတာနော်အေးဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ 15ဝါမြောက်ကပိလဝတ်နေကြရအကြောင်းမှာဝါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားသခင် ကိုရောမြတ်ဟာတတ္တဝါတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သောတပတိယင်္ဂဆိုတဲ့သောတပန်နေဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကျင့်တရား၄မျိုးနဲ့သောတပတိယင်္ဂလို့ဆိုတဲ့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှိတဲ့အရည်ချင်း၄မျိုးတို့ကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားထင်ထင်ရှားရှားခွဲခြားဟောထားပြီးခဏိတိအဲ့ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ဆိုရင် အကျိုးစီးပွားဟာဖြစ်ထွန်းမှာပဲဖြစ်တယ်တရားကသာလင်ဘဝကိုကယ်တင်နိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်ဓမ္မဆိုတာအတိတ်ပဲကတော့အပယ်လေးပုံတို့မကြရအောင် ဆောင်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်ယောဂဖြစ်လို့ရှိရင်ဆေးကသာစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆရာဝန်ကစွမ်းဆောင်တာမဟုတ်ဘူးဆေးကစွမ်းဆောင်တာအေးကိလေသာတွေကုန်မှုအတွက်ချမ်းသာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် ကိလေသာတွေကုန်ဖို့အတွက်ဆိုတာလေတရားကပဲစွမ်းဆောင်တာကျမ်းမာဖို့အတွက်ဆိုလဲစေဝတ္တဆာသာစွမ်းဆောင်တာလို့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာဒီတရားတွေဖြစ်အောင် ကြင်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာတတဝါများစွာ ချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်း သွန်ငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိကြမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိကြမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေလူ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 မနောတရာတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသော ရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်အစာစင်ထာဝရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသော ကုမုဒ္ဒရာဂျာဗန်တို့သည်ဖုံးလန်တာဝမ်းသာရွှင်မြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ုက္ကနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြံပိတိတိဟုသောယနံတို့သည် ဘဝယံတုကောင်းစွာမသွေကျင့်သုံးနိုင်ကြတိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်တည်း